Les appareils photos, tout ce qu'il faut. Mesdames et messieurs, votre chef des Antoine, et ça de finir à alors Venez voir ça. Ça se passe tout seul fois. Alors attention, attention, il faut encore marcher des personnes. Attends, attends, attends encore un petit peu. Attends, on attend tout le monde, on attend tout le monde. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Venez par là. On a besoin de tout le monde. Tout le monde, tout le monde, il va se voir jouer à l'intérieur. Allez, cherchez. Prenez une caméra, les appareils photo, les téléphones, tout. Tout, tout, tout, tout, tout. Je crois que la piscine est chauffée. Oui, oui, quand même. il va, attends, avec le froid, il va attraper la crème. Pardon La piscine était à peine cette après-midi. Ouais, ah bon ah, ça va être challenge. Avec le frein glacé, je suis sûr que demain il va attraper la crème. En tout cas, il s'est avancé, maintenant il assume. Hein. Et tout à l'heure, quand il a dit qu'il allait dans l'eau, il a dit que c'était une blague. Je comprends pas. Ah, ah, non, non, non, il s'est avancé, il assume. Tous ensemble, on va compter. Tout le monde, tout le monde, ça fait 5, 4, 3, 2, 1.

serviette La serviette Il n'y a pas de serviette C'est maintenant C'est maintenant que la va commencer Elle va continuer Il est pas bien Ah bah il s'est avancé, il a Ah c'est bien, il a une serviette, c'est bon Votre